ג'י ג'י ג'י דני בעוד סרטון חדש, תוכנת עריכה חדשה, מה שאני שאמרתי אותו. ואם לא ראיתם, אני ממליץ לכם ממש לראות אותו. והנה, אנחנו פה בינתיים ננסה אה, לנצח. מבינים שהמוזיקה זה עריכה ואני לא שומע עכשיו כלום, הייתם יודעים שאני הפסדתי. חיה כזו, מה? יצא לה אולטי חדש. Thank you. So let me voice changer. Like for a Jonah Benson and everything. אתם זוכרים את אילי מהסרטונים הקודמים שלי? אם הוא בכלל היה שם? vocês vão cantar? it's a. טופ שלוש. טוב, אבל לפחות חזרתי לצלם לכם. כל יום שניים. טוב, אנחנו צריכים ללכת, בואו נראה מה השעה, כן, אני חייב ללכת. לא. טוב, אז כן, חברים, זה הסרטון שלנו להיום, ויאללה, ביי!